二级啦，D minor，三级 E minor，四级 F major chord，五级 G major chord，and then A minor chord。咁每一个调都系噶啦，即系只不过我哋用 C major 比较容易明白。就系呢五个 chord 咧，我哋都可以用佢哋自己嘅 dominant，其实可以随意用嘅。吓，正如我讲，你唔使成日谂佢会唔会撞嗰个旋律咧，佢可唔可以 match 到咧？你弹咗先啦，因为个 melody 你可以当佢某啲音系一啲 passing note 嚟嘅。

而家講嘅 second a r y seven 咧，其實同 second a r y dominant 咧係有極大嘅即系關係嘅。咁你話有咩關係咧？就係譬如我舉翻誒 D minor 嗰個例子啦，即係啊，我彈 D minor 之前咧，我咪可以彈佢嘅 dominant 係咪？之後試下夾唔夾到個 melody 嘅，咁你就會彈 A seven 啦。OK，呢個就係 D minor 本身嘅 dominant。去翻 D minor 啦。OK，咁。 咁你睇下個 D，你睇下個 D minor 本身佢嗰個嘅 Dominant Seven A Seven 咧，如果將呢個 A Seven 啊，將佢將佢咧加多個誒九，不過將個九 Flat 咗佢，嗱就係你見到上面嗰個係 Keyboard 嗰樣。咁呢個就係誒 A minor Flat 九，sorry A Seven Flat 九啊，A 即係 A Flat 九啦。係個 Dominant chord，不過佢加咗個 Flat 九來，呢啲叫我哋叫做 Altered chord。 咁就啊或者叫 borrowed chord，咁呢一個嘅樣你認住佢咯。我將嗰個 A 音拎走佢，咁而家變咗咧就係，咦？咁呢個就變咗一個嘅 diminished 誒 chord 嚟嘅咯，diminished seventh chord。所以呢一個咧， <clears throat> 如果就咁彈呢彈呢一個嘅時候咧，其實佢就係誒我哋叫做 second a r e e seventh 噶啦，即係好簡單嘅啫。再聽一次咯。 如果我弹一个正常嘅即係誒 D minor 嘅 dominant 咧，就系 A seven 啦。OK，跟住去翻 D minor。好啦，但系如果我选择弹佢嘅诶 D minor 嘅 seven seven，即系佢嘅 D minus seven，佢嘅我哋叫做 second three seven 啦吓，即系听下咯。咁其实两个即系你可以交换用，嘅，你可以用 dominant seven 嚟到去弹啦。 亦都可以用咧，啊呢個嘅啊 d m i n s e seventh。咁其实真系有时系好多时系对我喺我经验里边就 is a matter of taste，你嗰同埋嗰音乐去到嗰位，你觉得你嗰用啲声好似攔住攔住啲，即系同呢一个 d r a m 呢，即系诶呢个嘅 s o n d o 比较咧，佢系攔住啲噶嘛，因为个名都叫 diminished 啦，即系即系攔住嘅執。 都得，但系就睇你想到时，即系当时你想用啲咩嘅嗰个个 timber 嗰个音色系点咯。咁我哋我哋温习下其他嗰啲咧，因为总共有五个系咪？有五个 secondary d o m i n a n t 咁换句话讲，即系同样有五个 secondary seventh 嘅。嗱，诶，我要讲得个原则添，就系诶，当你弹 secondary seventh 嘅时候咧，其实都系根据翻佢哋本身嗰个嘅 scale 噶。咁我想讲咩就系话，如果你去紧嗰个 cot，r 即系。 譬如 D m i n r 咁係一個 minor chord 啦。咁佢自己嗰個嘅誒 s e v e n 咧，即係佢嗰個 s e v e n 咧，係一定係一個嘅係一個 fully diminished seventh。嗱，聽清楚，呢個係好多人唔識嘅。咁咧，即係點啊？即係如果如果我去嗰個 chord 係 D minor 嘅，係一個 minor chord 嘅，咁佢自己嗰個嘅誒嗰個嘅 s e v e n s e v e n 咧，係一個 fully diminished seventh 咩叫 fully diminished seventh 咧？就係而家彈呢個咧，就係叫做 fully。 佢嘅特色就係咩咧？就係由一個嘅 d i m i n i s h e d triad 啦。咁 m i n i s h e d triad 就一定係一定係個樣一定係咁樣嘅，個個都係。咁係咩一定係咁咩樣咧？就係 <clears throat> 佢個佢個雙格咧，係一定係每一個音即係由個一同三咧係一個一定係個 minor third。咁個三同五個音咧又係另一個 minor third。咁又咩叫 minor third 咧？咁應該你讀個 theory 應該識㗎。就算冇讀過咧，我講講你聽，一講明。 呢個叫 major third 嚇，逢喺一個 scale 裏邊咧，嗰啲嘅音咧一彈去咧，即係佢誒，即係一定係一個，即係我唔好 sharfflat 佢咧，佢就係一個其實就係一個 major interval 嚟嘅。咁呢個叫 major third。好啦，minor third 好簡單，即係點啊？將個三降一半咯，係咪？咁就變咗 minor third 㗎啦。OK，咁你認住咯。咁或者你可以數啦，即係即係誒一個 semitone，兩個 semitone，三個 semitone 咁咯。 OK，所以頭先講翻呢一個咧，一個 diminished t r y 啦。咁因為呢個 call 咧，頭先我講咗話，佢要去嘅目的地咧係個 minor call 啦。minor call 本身佢嗰個 s e v e n s e v e n 咧一定係一個嘅 fully diminished s e v e n 所以你唔好彈咗呢個呢個我哋叫做 half diminished seventh。咁應該你明跟到咧就係哦，佢頂音嗰個誒嗰組咧即係個五個 fifth 去個 s e v e n t 度佢係個 major third instead of 一個 minor third。 明唔明啊？咁呢一个啊、叫 f u l l y Dimension Seven 咧，就诶、即系佢记住佢嘅间隔咧，每音之间都系一个 minor third 嚟嘅，小三度嚟嘅。咁诶、所以诶嗰、呃个佢佢嘅另一个诶、叫做即系 Half Dimension Seven 咧，就系、就系咁啦。咁最顶即系话五同七，即系 fifth 同 seven 咧，系一个 major major 啊、third。好啦，咁你分清楚呢两个 Dimension Seven 曲咧，咁你就要记住咧。 所有 minor chord D minor，譬如佢嘅 seven seven 咧，seven seven 一定系一个嘅 fully diminished 嘅。咁你谂到啦，如果系，譬如如果系啊啊 F major chord 啦，啊第四即四 cord 啦，咁佢本身嗰个 seven seven chord 咧就系咩咧？就会系一个 half diminished seven 啊，因为佢系一个 major chord 啊嘛。OK，佢自己嗰个嘅 seven seven chord 咧就系就系呢个啦。OK。 就係一個 half diminished seven 嘅，OK 呢個係 half diminished 嗰個 fifth 同埋 seven 一個係一個 major third 嚟嘅。好啦，咁我哋誒，因為我哋其實嗰五個 chord 咧有有幾多個係 major？得兩個啫，就係 F chord 啦，同埋嗰個 G chord 係 major chord。咁我睇埋 G 咯，G chord 佢嘅 seven seven 咧就係呢一個啦。咁呢個就好多人都會彈嘅，即係比較係經常喺藍曲裏面出現嘅，係就係 F sharp。 Half diminished seventh 咁呢個咁記住佢點解 half diminished seventh？因為佢個目的地係一個 major chord 啦，明唔明？因為都係其實都係跟翻佢本身嗰個 scale 嘅。好啦，咁即係你即係希望唔好太亂啦令到你即係頭都痛埋。咁即係話诶有嗰五個 chord 咧，就係誒 D minor、E minor 同 A minor 三個 minor chord。佢哋本身嗰個 s e v e n seventh 咧都係一個嘅 fully diminished seventh chord。咁而誒。 F chord 同埋 G 咧，四同五呢兩個係 major chord 咧，佢哋本身嗰個嘅 seven seven 咧就係 seven seven 就係一個嘅誒 half diminished seven chord。咁我哋即係你要練習咯，因為其實你可能你都有排喺度數數白籃咁喺度壓死啦。我下一個 chord 想彈，譬如 E minor 嘅，跟住我就要想彈 E minor 嘅 seven seven。咁咁要諗啊，E minor 嘅 seven seven 係咩咧？咁就係由 d i s h a r m o n 砌啦，係嘛砌個即係 f u l l y diminished seven 啦。 點解敷呢啲點样上？因為佢跟住佢嗰個係一個 minor chord 啊嘛，咁就係呢個啦。啊，咁誒，即系不過其實都係你要即係誒做得多練得多，你就會熟咯。OK，如果唔係你就會諗可以試下諗下，嗯誒，即係佢 A seven 啦，係嘛，將個九 flat 咗佢啊嘛。頭先我咪講咗應該，我唔記得有冇講到吓。咁即係話一个，如果我係去 D minor 嘅，咁我彈 A seven 加埋個 flat 九。 九本来就系 B 音嘅，咁可以 flat 咗佢只 B flat 啦。咁你掹走咗个 A 咪得咯，即系或者第一转位啦，所谓，即系咁就已经系其实系一个嘅，嗯，即系我嘅即系嗰个 secondary s e v e n 嚟噶。OK，好似讲咗先啦。咁我哋试下温习下咯。我又跟住想弹 E minor，但系我唔想弹 B seven，我想弹佢嘅即系 secondary s e v e n 就系一个。 D sharp 啦，係嘛？係嘛？呢個就係去 E minor。跟住我想去 D minor 喎，我又唔想彈 A seven，我想彈 D minor 嘅 se c o n d d seven，我就會去咗邊度啊？呢個啦。OK，C s h a r p f u l i l e s e 去翻 D minor。 呢個都係 secondary dominant 嚟噶，即係 of D minor。不過呢個係 A，誒嘅第一轉位啦。咁即係佢應該去 D minor 係咪？咁我想去 D minor，但係我想去 D minor 嘅第三轉位，即係都得㗎，係咪？因為佢都係 D minor 嚟㗎。不過佢佢個 inversion 唔同啫嘛。記得我第一次講嘅就係話，叫大家用多啲 inversion。唔記得第第一次定第二次，即係用多啲佢哋嘅特別 first inversion。 好啦，咁呢個係 C chord 嘅支底啦，跟住我想去誒，想去邊度啦？ <laughs> A minor 啦，係嘛？咁我我又想去用 A minor 嘅 second through seventh，咁我就用咩？G sharp 係咪？係嘛？跟住而家就 A minor 啦。咁呢個係一啲九啦，即係佢係系系 G 嘅嘅 dominant 啦。OK，所以我跟住就去翻 G 啦。 所以其實你你去誒撈亂咁用啦，即係有時用 secondary dominants，有時用 secondary seventh。咁你嘅你嘅你嗰個 harmony 咧，嗰個 vocabulary 就好豐富啦。你可以做到好多唔同嘅聲出嚟。咁加埋誒 inversions 啦，就誒所有嘅 secondary dominants 咧，其實你都可以用嗰啲即係誒十一 chord 嘅，因為幾多講過啦。即係所有總之乜嘢嘅 dominant chord，你都可以用佢哋嘅十一個聲音。咁啊，其實好豐富噶十一。 即係十一同诶佢哋嘅 seven，即係 Dominant seven 都可以用嘅。好咁诶係啦，咁我諗去到呢度先啦。咁就誒應該都好多嘢練嘅，因為因为你要你真係要要玩多啲，同埋要諗咯，Think ahead 咯，成日都要諗我下一個曲想彈去 d m i 啦，係嘛？跟住我就會落頭先落咗個 A something 啦，系嘛？跟住你想去去诶。誒。 即系知嘅我会去试下弹呢个嘅 second do set 啦 ok 即系 f sharp half 点跟住去知啦嗱咁诶大家翻去练习下啦喺自己嘅地方咁就诶

誒監製或者唱片公司嘅要求啦，所以誒又驚啲人未必受落到啦。反而有時我覺得係詩歌咧，即係誒啲媒眾嗰個接受嘅程度高啲嘅，即係起碼我接觸嘅 Christian 係咯。好好咁啊，祝福大家。